مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما البحر واللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان معجزوين وحاجرة ilaahay oo fara badan oo ilaahay qur-aanka noogu sheegay iyo kuwaan indhaheenna ku aragnayba kuwaas kuwa ka mida ah mucjisooyinkaas faraha badan ayaa maanta mawduuceenna kusoo qaadanaynaa kaasoo ah labada bad ee isku jira ee haddana kala soocan oo kala duwan midna ay macaan tahay oo ay siinayso haraadka midna ay danaan tahay oo ilaahay noogu nimceeyey mucjisadaas waxaase la yaabne marka aad aad meeshaa la kulanto ama aad aado waxaad arkaysaa mucjiso aad iyo aad kaaga yaabisa sababtoo ah biyo isku jira oo haddana kala jira oo aad iyo aad waana biyo waa dareeray haddana way kala soocan yihiin waxaadna ogaan kartaa caqiidadaaduna sheegi kartaa qalbigaaga iyo diintaada iyo kor u qaadi karaa in ilaahay awoodiisu ay ka wax walba noqon karto biyaha ayay kala joojin kartaa buuraha ayay isku dhejin kartaa wax walba ayay samayn kartaa wada ilaahay oo inaguna filan karno iyo waxaan filan karaynba haddaba su-aasha meesha tahay ayaa waxay tahay biyahan kala jira ee kala duwan heeda yaa isku daray ama yaa kala soocay ama yaa meesha cilmiga qaybiga iyo midka daahirka ee meesha ka muuqda yaa awoodaa keenay ee su-aalaha jawaabkeedu innaga waynoo fududahay oo waa allah subxaanahu watacaala jala jalaalu wax walba isaga ayay ka awoodiisa balse dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in ay tahay awood kale oo ay tahay saynis iyo wax aan khuraafaada aaminsan oo ay waxay iskuulka iyo buugga yar ay kusoo barteen dhinteen sababtoo ah iyagu intaa yar ayay yaqaanaan intaas ayay waxay ka dhigayaan wax weyn marka sayniska iyo waxyaabahaas ayaa aaminsan in aysan awood wax kala tahay iyo saynis dadka faallooda ee ka faallooda ayaa waxaa aaminsan balse waxaa caqiide ah oo jirta oo xaqiiqa ah in allah subxaanahu watacaala tacaala awoodiisa un ay ku kala jiraan haddaba aan dagaalno diinteenna suuban ee wanaagsan waxay ka tiri hawsha iyada ah iyo meesha iyada ah haddaba waa kan shiikh anwar maxamuud oo arintaas ka hadlaya kalena sheegaya diinteennu waxay ka qabto arinkaa iyo saynisku meesha uu hankiisa iyo hadafkiisa gaarsan yahay iyo yaraantiisa aynu kusoo wada dhawaano asalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم walaalayaal waxaan rabaa arrin yar inaan ka hadlo ku saabsan cilmiga barashada badaha iyo cilmiga ama culuumta biyaha arlada waxaa hadda baaritaanka kusoo cadaaday ay culumta biyaha iyo badaha ay soo cadeeyeen ama ay daaha ka qaadeen <clears throat> oo ku saabsan e, biyaha oo dhanaanka ah oo loo yaqaano the hard water iyo biyaha e, macaanka ah oo cusbada lahayn oo loo yaqaano soft water waxaa mucjiso ah labadan biyo markii isu imaadaan ama la isu keeno ama la isku daro in uu ka dhalanayo barsakh ama e, wax kala saara labada biya ama kala qaybiya ama kala sooca oo ay u yaqaaniin culumta sayniska surface tension force surface tension force waa eh, waxa kala sooca labada biya kuwa dhanaanka ah iyo kuwa dhanaanka ahayn kuwa cusbada lah iyo kuwa cusbada lahayn waa biyaha macaanka iyo biyaha dhanaanka ayuu kala saaraya baaritaankana eh, hab eh, fara badan ayaa loo isticmaalay ama loo hagaajiyey badda oo webiga oo badda galo webiga loo yaqaano mississippi ayaa laga qaaday sample ama biyo yar baa laga qaaday iyo badda uu galo oo dhanaanka ah iyadana sample laga qaaday marka labadii sampol ayaa experiment la aaday sheybaar ahaan ama wax in lagu barbaara markii meesha baaritaanka la tagay ayaa biyaha eh, oo macaanka ah lagu shubay galaas oo transparent ah lagu shubay biyaha dhanaankana waxaa lagu shubay galaas oo oo asagana transparent ah galaaska saddexaad asagana waxaa lagu shubay labada biyo lasu keenay biyaha dhanaanka oo badda ah iyo biyaha macaanka oo webiga mississippi markii labada biyo lasu keenay waxaa lagu shubay galaaska saddexaad ukun baa lasoo qaaday waxaa lagu dhex riday galaaska koowaad oo biyahooda ah biyaha macaanka ah biyihii marka eh, markii ukuntii lagu dhex riday ukuntii way ishay salka ayay fariisatay eh, galaaska oo biyaha macaanka ah ukunta way ishay ama salka bay tagtay eh, galaaska labaadoo biyihiisa dhanaanka ah waxaa lagu soo dhex riday ukun ukuntii markii lagu riday way sabaysay maysan ilil laakiin way sabaysay floating ayay sameysay galaaska saddexaad oo biyaha labada biyool isku daray mixka ah ukuntii markii lagu dhex riday ukuntii way waxay istaagtay kalabarka galaaska salkana may fariisanin korna way kasoo tagtay kalabarka ayay istaagtay marka waxay dheheen <clears throat> biyaha koowaad oo macaanka ah waxay dhaheen the soft water has less density less temperature less salinity than the hard water that's why the egg sank waxay leeyihiin biyaha macaan way ka fudud yihiin wayna ka eh, qabuub yihiin biyaha oo cusbada lah tanana sabab u ah ukunta elay isha galaaska labaad oo biyaha dhanaanka waxay dhaheen the hard water has more density more salinity more temperature than the soft water that's why the egg flots waxay dhaheen eh, biyaha dhanaan way ka culus yihiin wayna ka kulul yihiin wayna ka dhanaan yihiin biyaha macaan tanana sabab a ukunta inay samayso sababta ukuntiya fudud biyiha culus galaaska saddexaad oo ukuntana ilin ayna sabeyn waxay dhaheen <clears throat> if you mix hard water and soft water they do not mix biyaha macaan iyo biyaha dhanaan haddaa isku darto masu keento iskuma qasmaan iskuma libmaan waxaa meesha ka dhalanaya there is a barrier created known as surface tension force waxaa meesha ka dhalanaya eh, eh, barzakh ama wax kala xijaabo labada biyo ama kala saaro ama kala sooco oo magaciisu ah surface tension force marka eh, forcekani oo loo yaqaano surface tension ayaa wuxuu kala saaraa labada biyo biyaha dhanaanka iyo biyaha macaanku kala saaraa kala soocaa biyaha dhanaanka iyo biyaha macaankan wuxuu kala soocayaa waa loo biyo oo ku kala duwan dhinaca culayska ku kala duwan dhinaca dhanaanka ku kala duwan dhinaca eh, kuleylka ku kala duwan marka tani ayaa sabab waa ah labada biyo inay kala socmaan meeshana ka dhasho barzakh barzakhaas oo loo yaqaano surface tension force marka waxay dhaheen labada biyo kuwa dhanaanka ah, ah iyo kuwa macaanka ah haddaa isku keentid iskuma limaan iskuma qasmaan waxaa meesha ka dhalanayaa barzakh oo loo yaqaano eh, surface tension force kala celiya labada biya marka eh, tani waa cilmiga hadda lasoo ogaaday oo baaritaanka hadda cusub oo culumta sayniska ay hadda sameeyeen eh, culumta oo dhinaca eh, barashada biyaha arlada iyo culumta hadda oo biyaha arlada ku saabsan oo hydrology loo yaqaano iyo culumta oo badaha oo oceanology loo yaqaano ayaa soo cadeeyeen <clears throat> marka arintani waa arin hadda soo baxday oo culumta sayniska hadda ay soo cadaysteen waxaa mucjiso ah marka oo la yaab ah qur-aankiilu arrimahani uu hor aga sii waramay uu qur-aankii noqday kutub wax walba ka waramaan waa siduu ilaahay dhahay maa faradna fi lkitaab min shayin kutubkii ali waxuu ku dhaafay malaha wax walba uu ku sugay waa aayadda kale uu ilaahay ayadana leeyahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shayin wahudan waraxmatan wabushra lilmuslimiin wanazalnaa waxaan kugu soo dejinay calayka korkaaga nabi moxamed sala allahu alay wasalam kitaaban kutubka qur-aanka tibyaanan likulli shayin ka warame wax walba kutubka qur-aanka marka wax walbuu ka warama intuu aga waramay arrimahani waxaa muujiso ah suuratu furqaan ilaahay inuu arrintani si toos aga waramay uu leeyahay آه، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وحو إلهي وقصوا سورة uu leeyahay wahuwa aladii maraja albaxrayni waa asaga kaasu keenay labada biyo haadaa cadbun furaad kuwana oo macaan ah oo cusbo lahayn wa haadaa milxun wajaaj kuwa kalena dhanaan oo cusbada lah oo cusbada ku badan wa jacala baynahumaa barsakhan wa xijaran maxjuurana wuxuu u yeelay dhexdooda inuu ka dhashaa barzak ama wax kala sooca labada biyo kala saaraa marka waa qur-aankii kun afar boqol sano ka horay ayuu arintani aga sii waranay waa arin ay hadda culumta sayniska baaritaankooda kusoo cadaaday qur-aankana eh, horbu aga sii waranay waa siduu ilaahay leeyahay wahuwa aladii maraja albaxrayni alleh waa uu isku daraa labada badood haadaa cadbun haadaa cadbun kuwa oo biyaha oo macaanka daran wa haadaa milxun ujaaj eh, kaasna kalena waa ka dhanaan oo ah, aada u dhinan oo afka diido wajacala baynahumaa <clears throat> wuxuuna ka yeelay dhexdooda eh, barzakhan wuxuu ka yeelay barzakh wajacala baynahumaa barzakhan eh, wuxuu ka yeelay eh, soohdin ah, kala soco labada biyo waxijran maxjuura marka waa qur-aankiisa saga sii waramay aayadda suuratu furqaan kelima ah aayado fara badan ayaa ka warameen labada biyo inuu ilaahay dhexdooda ka yeelay barzaq oo kala sooca labada biyo waa suurat raxmaan wahuwa aladii maraja albaxrayni hada cad waa suurat raxmaan uu leeyahay maraja albaxrayni yaltaqiyaan baynahumaa barzaqun وحجر محج... وهو الذي مرج البحرين وكانت سورة الفرقان وإلهي أقورمي سورة الرحمن وكورمي مركا وعين كاس قرآن كي وحا نقضي كتب وحو بكورمي مركا وسيداس إن شاء الله ومعجزة كلا أيضا وكاد